fazendo o trabalhinho dela, ó. A história dos patinhos, olha só. Ela pintou direitinho, mamãe, é. E papai, é. <laughs> Ela tá trabalhando, mamãe. Olha, fazendo direitinho, mamãe e papai.